Buenas. Eh, la, la, canción se titula Headache, que es la luna. Hedeko, hedeko, hedeko chake, hedeko biya kurumae, hedeko, hedeko, hedeko chake, hedeko biya kurumae, ichira wa kerabari, eh, se bure bure. Bueno, mi nombre completo es Lior Escobar Angulo y la comunidad donde estamos es Guadalito Río de Agua. Pertenecemos al municipio de Buenaventura. Bueno, el material que se utiliza es un es una fibra llamada helecho. La parte donde se puede conseguir esa fibra es en los manglares, la parte baja del río. Mi nombre es Albeiris Quintero. Soy de la comunidad Nonam que está ubicada por el río Calima. Aquí trabajamos con la artesanía, con la fibra de El que está ahí es de que nosotros sacamos el cogollo que está, ustedes están viendo unos cogollos que está por allá. También lo, lo pintamos en ese cuchicama y achote y azafrán, para que quede negro y rojo, y en azafrán es que era amarillo. Si nosotros tenemos una forma de subsistencia, hay paz en la persona, ¿sí? una forma de subsistencia como lo, es la artesanía. eso era la canción que, yo compuse. Eh, ya va un año que eso ya está compuesto.